Подписчик, зовут Іван. Просив топор під заказ. Ось Ванька, я тобі зробив. Такий як ти просив, кучерявий. Отакий. І зараз якраз я обрав кабасика і треба порубати кості, хребет і дві ножки друбати. Попробуємо що і як. Оп, оп, ну такий хороший. Я этот, ну, я там рубав у себе в м'ясному, в м'ясної кімнаті, де розбираю. Ребра, все таке, це кості, думаю, покажу тобі, щоб ти подивився. Ножка. Спеціально на травку став, щоб воно, якщо упаде, то на травку. Ну тут кістка весь хребет із ошийком. Я спочатку відділяю типа як ошийок. Отак. А саму сам хребет отак. Потім переворачую. Кладу отак. получается вот так. Кости за лопаткой. Ну, вообще рубаю хорошо. Просто что Держать треба, бо воно розлітається, а так непогано. Ну, це таке для нього. Кості. от такий. Це твій топорик. Так, друзі, у нас спустився дощ. Хотів вам показати е, тюлені, скільки там осталося. І також хотів показати, купив я горн і купив піддув для горна. І також почали збирати метал, уже станіна є, там уголки понаходили, все є. Для станка гібочний станок зробити. З дядь Саню сварщиком там вирішили гібочний станок зробити і ще один станок. Ну то потім покажу в процесі, Буду, буде хороша погода. Бо дощ іде і зараз сильно так на дворі не покажу. Тобто покажу зараз, яке в нас сьогодні сало. Сало і яка, який підчеревок. І також, ну то вже в процесі. По топорам. Топори в їх в налічі немає, прям щоб ви позвонили, я вам зразу одіслав топор. Топор під заказ. Заказали там дня 3-4-5, може плюс-мінус, бо хто заказав, ждуть дольше. Оце їхні е, і там ще в мене готові, буду завтра вже відправляти. А так, хто буде заказувати, ну підождите трошки, бо я якби не все все не вспіваю. Так, дивимося. Дивимося спинка. Це мій старенький ножичок. Всі ви його хорошо знаєте. А, і кажуть, ти неправильно точиш, ну, непрофесіонально. Я не знаю, як я точу, правильно, неправильно ріжу, як бритва. І мені вистачає, я довольний. А що мені зачем мені, як правильно? Ну, я вважаю, кожен точить, як приучився. Там хто так точить, допустимо. Хто? Мені нравиться так. Хто так. Ось отак. Ну Мені нравиться іменно отак. Так, погнали. Дивіться, спинка, яка в нас сьогодні шикарна спинка. Е. Ось в впечене сало. Кстати, по салу сьогодні випікаю. А Віка каже, жінка дзвонила. Ну, вона з наших місних теж бере в нас. І бере в основному м'ясо. Тут взяла і сало на пробу. А це дзвонить, а ще такого сала нам треба. Так понравилось, туди сюди і заказала ще сало. зараз буде. Ну, зараз приїде і з цього буде брати. І також багато хто по першому разу брав. І вже все, ось дзвони, треба ще. Це ми вже після Паски. Після Паски, який це вік? Після Паски оце ріжемо. Ну ми точно не вважаємо, або другий, або третій, після Паски. Або другий, або третій. Вік, ну ти потім поділиш уже кому там як треба. І, кстати, по ценам. По ценам зайшов я в супермаркет, де завжди ціни самі дешеві. В супермаркету ціни. Ой, давайте так. Ошийок. У нас 185, там 200. Скільки вік? 200... 218 це сало із цим. 240 ошийок, а 218 сало під Ось печеревок на 170-218 там. Це саме самий дешевий супермаркет. А обичне сало э, тоже в районе 200. Вот, допустим, у нас сало тонкое 110, э, сало товсте 145. Там в районі э, 200 гривень сало. Я зайшов, це де завжди були самі дешеві ціни, подивився в супермаркеті. Так там дивиться ні на що. Воно ж то, типа, як хто там буде хорошо впікати, робити все, е, щоб В печене було. В супермаркеті, ну це ж з комплекса. Шкеті, е, обрізки ми не продаємо, ми пережарюємо все на смалець, смалець забув показати. Смалець, вижарки і теж продаємо як смалець і, і вижарки. Теж люди беруть і непогано беруть. О, що, дивіться, яке сьогодні хороше. красота. Так що тут щось не дуже мені подобається. Ціни, звісно, да, люди. А може воно перед Паскою що попіднімали, а так вернеться все назад. Ну, в нас такі, як були, такі і є сцени. Так же само і на топори такі ціни, як були, такі є. Топор, який ви бачили в началі ролика, то я робив під заказ 2,5. Такі обичні, звичайні сокири для м'яса 1900. Ножи всі йдуть по-разному, не скажеш, що там той скільки, той скільки. Ви позвоните, ми вам відправимо на Viber. Там є і номера на фотографії у Viber, і під кожним ножом ціни. І завжди не забувайте брати з собою мусат, якщо ви берете ножи. давай я вже це доріжу наверх. Ну, давай, так. Ну, Вес кабанчика сьогодні, що вбирали, ми зважили з вікою. Скільки вік вес? Без крові. 165. 165 без крові живим був, звісно, тяжелей. Ну і опять, хай даже 5 кг самої крові. І виходить 170 кг. Це тюлені. Хто їх знає, скільки їм що, той знає. Ну, підписчики то знають. Все, обираю. Ого, гора сала. Дей. Хороше сало. более-менее и теперь тяжелая артиллерия тяжелая артиллерия вот так вот По тяжелому обрізі. Ну и зачем мені правильно точить ножи? Якщо воно як соломка, так, під черевок гарячий ще. Протираємо де жилка яка. Берем ящик. И воно получается появляется все больше и больше свого покупателя. Не тільки именно на отправку от подписчиков, а ще й своих местных. все більше и більше. Постоянно ну, увеличивается именно клиентская база увеличивается именно между нашими. Взял, попробував, все, остався. Взяв, попробував, остався. Так, краючок. Тоже сейчас усовершенствуємо. Взяв, попробував, остався. О, дивіться яке. Одне м'ясо, де. Одне м'ясо положити наверх, зараз будемо обідати, борщ і той кусочок піде по назначенню. У нас сьогодні борщ. Я пів, ну і вам би борща насипав, ну вас же нема рядом. А так, борща б насипав, та й сало б нарізав би, що мені жалко, кусочок сала вам нарізати. інтересні будуть. Я вам потім покажу, де я хочу зробити кузню. Ну, Залить площадку, навес зробити. Ну там видно буде як. І показати горн, який купив. Дуже такий інтересний. З хорошим піддувом. З е, уліткою. Улітка, ну, Піддув з уліткою. Інтересний такий. Все така сталюка хороша. Сейчас, наверное, цей сюда вставим вот так. Раз. Опа, четвертый. А то у нас гибочный станок, тоже свои там есть идеи у меня появились. И надо станок гибочный гибочний Хороший. Ну такий не не, не для тонкого металла, а чтобы нормальный уголок можно было зігнути. А то потом уже буду показывать. Так. Так, ну все, дивимося картину. Картину салом. Ну, хороший, не чистенька, ніде не кровинки, не белинки, не шмелинки нема. Чистенько все хорошо. Ну, а цей кусочок отак ось обрізаємо. І теж піде по назначенню. Назначення ви вже знаєте яке. Ну, коротше, так. Получився, ми вже казали, 165 кг без крові. Ну, а там скільки. Ну, я думаю, крові 5 буде. 170 кг на свій возраст, на свої місяця дуже хороший результат. Також все по віддільності ось відбивні. Два шийка. Дві лопатки вирізано, сама м'якоть. Кості ми зразу вбираємо. Два коста вирізано. Галяшка задня. Галяшка передня. Ось така. Сокира м'ясна. Ну все є. сокири є, ножи є, номер телефона. Ось під відео 0,95 89 210 38. Це по сокирам, по ножам. Груднинку. А що з груднинкою? Є свободна? О, свободна груднинка є. Кому треба, набирайте, відправимо вам груднинку. Є груднинка свободна і є дві голови. Дві в нас. Дві. Одна сьогоднішня і одна предыдуща. Дві штуки. І груднина. Ну там може у нас шкребем. Наберете вечором, будете дивитися ролик. А груднину що, ви взяли, запекли її в духовці всією сім'єю. Все, їсте, нарізали і все. Зараз я і так же знімемо пробу, так по берегу, без фанатізму пробу сала. Попробуємо яке. Пробуємо саме сальце. Ну ось такий кусочок. Сейчас. Ось. Обычный, ну ще тепле. М Шкурка спечена, мягкая, отлично. Це спина получается. жилка внизу. В обрезке. Ну а так. Мягко распадается, рвется. Я в пик так, ну, хорошо в пик. Нормально. Просто попробуй шкурку, типа як із сала. Угу. Сало рекомендую. Также ж не забудьте, дві голови є і груднинка, це свободно. Смалець є. Смалець літрова банка 100 гривень. Вишкварки 100 гривень. Якщо ви берете, Віка показує, скажи за 5 банок. Якщо ви берете 5 банок смальця, 80 гривень. Одна банка. Тобто 5 на 8 400 гривень 5 банок смальця. Заплатите за доставку і по сусідам порозподіляли і все. Шкварки теж 100 гривень. Ну, шкварки 100 гривень такі. і Хоч 20 беріть, 100 гривень. Ну так, ну, ми кожен раз топимо. Може ми нарізали ось. Я Ось це нарізали. Ну воно ж, ну бачите, ну ось шміточки. Ось я нарізав. Ось. Ну таке. І його все. Віка вечором заходимо, нарізає і воно в чавунку жариться, вона смалить віддільно, вишкварки, потім віддільно в банки. Ну що вам об'яснять, ви ж самі знаєте. На вишкварки ось м'ясо йде з пашини. Нам раніше казали, що ви не продаєте, ми раніше продавали, такі обрізки продавали. А потім почали самі пережарювати, заказуємо відра, відра приходять, фасуємо, розливаємо по відрам, воно високе. І люди заказують. Так Не не то, що там беремо ажіотаж. Ну, заказують, беруть, нам вистачає. Нам. Нас не то, що ж там якесь предпринимательство, що щелкає як на станку. У нас так трошки є. Зараз вам покажу навіть смалець. Ось, допустим, 0,5 баночки. Ось, по 0,5. Ну, це вже в нас просто літрові закончились відра, а такі були, і ми в такі заливали. А зараз повинні пройти вже літрові. І також зараз літрові покажу. Ось літрові відра, все по смальцю. Смалець взагалі супер. Свіжайший, не не де нічого. Хотів вам відкрити показати, ну бачу, що, мабуть, не судьба. А, ні, судьба. Пахне, звісно. Запах це просто неймовірніший запах вообще именно. Вот сейчас так хочется на хліб намазать, на, на свіжий білий хліб кирпичик, на гарбушку намазать. так підсолить, не треба нічого, підсолив солью. Все, зробив там чаю собі, хто що, і, і бутерброд. Настоящий. Картошку жарить, борщі, морщі, на зажарку. Я не знаю. Якщо б я так, допустимо, на вашому місці дивився і мені предлагали б смалець, я б взяв би банок 5 би рог взяв, щоб дешевше і голову не морочив. Не собі, не людям. Ну а ви вже там самі дивіться. Я подумав, тю, а чого не взяти смальця, скільки вдома ж зачем оту олію, вона як вода. Це ж і запах на всю хату. Ви зажарку робите, сусіди. Що ви кабана зарізали? Та ні, це смалець. Ну, Тобто, свіжина є свіжина. Всім спасибо за внимание. Всім всього самого найкращого. Ножи є, сокири є. М'ясо під вопросом, в нас же воно все по, по розписанню, як маршрутки. Все, всім пока.